проиграли? Говорят, проиграли. В финале. солнце голубой Я разноцветный, а не просто голубой Ой, ой, ой Я твой выходной, твой выходной, твой выходной Я твой выходной, твой выходной, твой выходной high.